Selamat pagi semuanya, apa kabar kawan-kawan semuanya? Pertama-tama saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu Nama saya Kadabra. Saya pada saat ini ingin mencoba share dengan kawan-kawan semuanya Bagaimana caranya kita berlatih kebugaran dengan baik Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memulai olahraga atau fitness apapun Pertama, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu